pero comentar desde luego la Copa del Mundo en primera posición. la historia de la Copa del Mundo. Qué bien ha tirado ahí de manillar, que está por méritos propios en la élite mundial. ¡Va, va, A ver, Tommy Miser. A Tomás Miser. Tomás Miser, primera victoria. Campeón. Campeón de Europa, Tomás Miser.